Gobeithio bydd pethau'n well heddi. Ti edrych yn stiwpid. Dod â hein ar. Beth oedd yn bod gyda'r wisg oeddwn i'n wisgo'n barod? Alla i ddim cymryd mwy o hyn. Dydy hwn ddim yn iawn. Mm. Oh no, bad timing. Gari fi esbonio, Hailey. Pwy di? hi? Pwy di? Faint mwy o hyn allai godde? Be ti'n bod yn tweetio? Be ti'n fel ti wedi gael llon bol? Ti'n gwybod, mynd yn pathetic, ti pathetic. Ti'n bod yn dyn yn y relationship ma, actio fel un. Ti'n beth? Fi ddim peth gorau sydd wedi digwydd i chdi. Ti'n cael ffôn chdi yma? Tid? Hales! Rafa! Pwylla! Stopia! Pam ydw i yma? Mike? Mae'r boes yn edrych o'n nhw'n joio. Falle fi draw at nhw. Falle ddim. Pa mae'n neud hyn i fi? Alla beth eistedd fan hyn am funud arall. Mae angen i fi cael amser i feddwl.